Здравствуйте, друзья! Продолжаем цикл наших видеопередач, где я с вами делюсь опытом о том, как я пришла в бизнес и как самое главное начать бизнес с нуля. Сегодня мы хотим поговорить о чем? О том, что важно знать перед открытием бизнеса с нуля, схемы того, как начать свой бизнес с нуля, э, вот какие в основном могут быть схемы. Для того, чтобы начать свой бизнес с нуля, Э, можно начинать, если нет денег, можно начинать первое что? Начать бизнес с нуля на услугах. Начать бизнес с нуля на товарах, выступая посредником. Следующее. Начать информационный бизнес. Это те, э, те бизнесы, тот такой, э, такие схемы, где не надо иметь много денег. И можно также стать партнером своему работодателю. Есть очень много идей э, для того, чтобы начать бизнес с нуля без э, вложения денег. Э, такая вот как бы первая бизнес-идея – это получить грант и начать бизнес без вложений. Следующая идея – это перепродажа вещей с помощью электронных досок объявлений. Досок объявлений. Э, также следующая бизнес-идея – это разнорабочие услуги без вложений. Также э, есть идея свадебный визажист, парикмахер на дому. Если вы это умеете, почему бы этим и не заняться? Следующая идея – монетизация женского хобби. Handmade, то есть делаем руками, показываем, как это, если мы это умеем, нам это интересно, Э, значит, бизнес всегда должен быть интересен для вас. Также бизнес-идеи, консультации, репетиторство, уроки музыки. Все то, что вы имеете, и начинаете потихонечку под себя его развивать. Следующая идея – создание бизнеса, сайта или, или блога есть умение, есть желание, пожалуйста, рассказывайте людям в блоге, либо создавайте свой сайт, либо создавайте сайты э, другим, кому это, кого на это нет времени, и он занимается совершенно другим. Бизнес-идеи следующая. Реклама на окнах, балконах. Это точно так же без вложений. Реклама на авто без вложений. Сдача квартиры, комнаты, дома – если есть, в аренду. Реклама, э, разные виды реклам э, точно также не требуют э, вложений. Есть очень интересная, интересная бизнес-идея, вот уже поширенная в интернете, это муж на час, либо жена на час. Муж, то есть там, где вы предоставляете, мужчина умеет делать руками, Э, может предоставлять свои услуги, почему бы и нет. И сантехник, и электрик. Вот жена на час – это точно так же постирать, погладить, либо приготовить. Вот, то есть какие-то работы на дому. Значит, организация может быть и совместных покупок. Тоже неплохой э, бизнес, неплохая идея. Агент по недвижимости – Э, бизнес-идея такая вот. Организация праздников, разные тренинги, выгул и дрессирование собак, дрессировка собак, выполнение работ для студентов, услуги переводчика, дизайнер, услуги фотографа. Точно так же, как бизнес э, без больших вложений. Э, клининговый бизнес или же уборка, чистка, уборка – и помощь по дому, школа кулинарии, плетение из лозы, тоже как бизнес идет, сетевой маркетинг, выездной компьютерный администратор. То есть э, э, разные бизнесы, чем вы можете заниматься, э, вот вам и есть вот такой вот ваш э, главный бизнес, почему бы его под себя и не развить. Но что самое главное? Самое главное, если вы уже настроились и собираетесь э, начать бизнес, это ваш психологический настрой. Если вы морально готовы к предстоящим трудностям, взлетам, падениям, то ваш бизнес просуществует долго. Если у вас нет денег, но вы решили начать свое дело, то будьте готовы к длительному пути. С деньгами, конечно, все проще, но вот без них сами понимаете. Какова же ваша цель в бизнесе? Вы должны четко понимать, зачем хотите заниматься бизнесом. Потому что друг занялся, а я чем хуже, что ли? Или действительно вы видите перспективную уникальную бизнес-модель, пути ее реализации, полезность для других, реальность получения прибыли. Если будет полезность другим, э, скорее всего, естественно, и будет реально получаться ваша прибыль. Обязательно надо просчитать все риски. Никогда не начинайте бизнес на заемные деньги. Если вы не уверены, что у вас все получится, и вы рассчитаетесь долгами. Э, это хуже всего, когда люди занимают деньги, влазят в кредиты. Э, вот, и потом, естественно, э, очень много печальных случаев. Обозначить надо для себя обязательно точку, за рамки которой вы ни за что, ни при каких обстоятельствах не выйдете. Надо всегда начинать с малого. Ни один бизнесмен не начинал сразу с глобального построения корпорации. Все начинали с чего-то мелкого, многие даже без денег. Вот я тоже э, начинала свой бизнес без денег – и начала заниматься тем, что мне нравится. Я думаю, что все, все эти, и мы все понимаем эти истории успеха. Вот таких людей очень большое количество э, в бизнес-среде, и никогда не надо цепляться за масштабные бизнес-идеи, требующие э, изначально больших вложений. Адекватно надо оценивать свои возможности. Облажаться на старте проще простого. Поэтому э, таких людей тоже большое количество, которые э, не рассчитали свои силы. Э, выбирать, выбирать надо всегда ту нишу, в которой вы разбираетесь. Не начинайте свой первый бизнес с нуля – той сфере, с которой вы ничего не знаете. Не всем дано быть рестораторами или модельерами. Но, возможно, вы собираетесь открыть бизнес компаньоном, который разбирается в том или ином, в чем вы не сильны. Тогда можно и рискнуть. Но, опять же, надо договариваться обо всем на берегу. Э, обязательно э, надо иметь хороший настрой, уверенно идите к цели. Если в чем-то сомневаетесь или боитесь, то лучше вообще не начинать это дело. Вы должны быть уверены в своих силах, что у вас все получится, а также быть готовым к тому, если идея прогорит. Очень важно получать удовольствие от того, что вы делаете, и тогда мелочные неурядицы в бизнесе будут переноситься намного легче. В бизнесе Всегда важно, важно качество. В товарах и услугах не важно где, но должно быть качество. В услугах, взаимопониманиях, в отношениях везде должно быть качество. Никогда не начинайте бизнес, если ваше предложение по качеству хуже, чем существующие на рынке. Конечно, по великой случайности вы можете получить первых клиентов, но тем самым загубите репутации на корню и быстро закроетесь. Не, не всем суждено быть бизнесменом. Э, всего 5-10% предпринимателям, э, предпринимателей – это те, которые имеют и доходят до, до цели. В основном все наемные работники и э, на привели. И очень много безработных да, в стране, к сожалению. Такова жизнь. Но не каждому дано быть предпринимателем, космонавтом, спортсменом, ученым и так далее. Вы должны понимать это. Э, на сегодня, я думаю, вот э, мы э, сегодняшний момент закончим. Вот далее хотелось бы, конечно, э, услышать от вас ваше мнение, как нам дальше э, раз, развить нашу тему, каким образом разговаривать, что бы вы хотели услышать. Вот поэтому, да, могу привести много примеров, э, как у кого начинался малый бизнес, как люди, как люди выходили из разных ситуаций, из разных ситуаций. Эм, и вот таким образом мы бы могли об этом поговорить. Э, результаты должны быть, конечно, всегда положительные. Обязательно положительные, и тогда будет, ну, как всегда, начинается все с настроя. Пишите мне, подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы. Эм, хотелось бы, конечно, услышать ваше мнение, хотелось бы услышать то, о чем бы вы хотели, чтобы мы с вами поговорили, какую бы поднять тему. Э, вот. Все, что знаю, все расскажу. Подписывайтесь на мой канал и будем дружить. Всего счастливого, счастливо, до свидания. Я вас люблю.